हे एवरीबॉडी दिस इज ब्रजेशिया और आप देख रहे हैं सी ए बी फोवेंट्री क्या आपको पता है कि यूके ने कौन सी बिगेस्ट ट्रेड डील स्ट्राइक की है since Brexit UK PM Sunak ने trans Pacific partnership CPT PP a vast free trade area of 11 countries spanning the Indo Pacific के समझौते में शामिल होने के लिए सौदे की घोषणा की है जो इंडो पैसिफिक में ह्यूज ट्रेड ब्लॉक है which will now have a total GDP of 11 trillion pound dynamic Trans Pacific Partnership में शामिल होने से फूड ड्रिंक एंड कार सहित यूके इंडस्ट्रीज के लिए it will cut tariffs on exports and offer new advantages for business Brexit के बाद से ये यूके का सबसे बड़ा व्यापार सौदा है और सीपीटी पीपी में शामिल होने वाला ये पहला यूरोपियन देश बन गया है this bloc is home to more than 500 million people and Britain के शामिल होने के बाद will be worth 15% of global GDP ये अनुमान लगाया गया है कि joining will boost the UK economy by 1.8 billion pound in the long run साथ ही wages are also forecasted to rise by 800 million pounds compare to 219 levels CPTPP का हिस्सा बनने से पूरे देश में जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलेगी जिससे हर देश और क्षेत्र को लाभ होने की उम्मीद है more than 99% percent of UK goods exported to CPTPP countries will now be eligible for zero tariff including key UK export such as cheese car chocolate machinery gin and whisky September 22 के अंत तक 12 मंथ्स में सीपीटीपीपी देशों को टोटल यूके एक्सपोर्ट्स पहले ही 60.5 बिलियन पाउंड्स का था and are set to grow under CPTPP its leading services industry will also benefit from reduced red tape and greater access to growing Pacific markets with an appetite for high quality UK products and services. UK PM Rishi Sunak said, we are at our heart an open and free trading nation. And this deal demonstrates the real economic benefits of our post-Brexit freedoms. As part of CPTPP, the UK is now in a prime position in global economy to seize opportunities for new jobs, growth and innovation. PM Rishi Sunak ने कहा हम दिल से एक open and free trading nation है और ये सौदा ब्रेक्सिट के बाद की हमारी रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रदर्शित करता है as part of CPTPP the UK is now in a prime position in the global economy to seize opportunities for new jobs, growth and P P trade bloc में शामिल होने से यूके पैसिफिक इकोनॉमीज के एक डायनामिक एंड ग्रोइंग ग्रुप के सेंटर में आ जाता है क्योंकि इसमें शामिल होने वाला first new nation and first European country है ब्रिटिश बिजनेसेस को अब यूरोप से लेकर साउथ पैसिफिक तक के मार्केट्स में अनपैरल एक्सेस प्राप्त होगी ये एग्रीमेंट यूके के वाइटल इंडस्ट्रीज एंड एंटिटीज की रक्षा करता है जिसमें agriculture and national health services शामिल हैं और इसके animal welfare and food safety standards को कायम रखता है Canada Chile Japan and Mexico को चीज एंड बटर जैसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लोअर टैरिफ से dairy farmers will benefit thanks for watching अगर आपके मन में अभी भी इस इश्यू पर कोई क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट करके बताइए हम उसको रिजॉल्व करेंगे